Com acostumem a dir, el nostre programa sempre és especial per, perquè els nostres convidats són especials i com veureu, la nostra convidada d'avui segur que no vos deixa indiferents a ningú. Hola. Bé, doncs sóc Marta Sorlí i sóc eh, diputada al Congrés a Madrid i bé, jo sóc nascuda al Calaet Xivert, tinc 29 anys i la meva professió és el treball social, una professió preciosa que ara he tingut que aparcar, evidentment, per a dedicar tot el meu temps a la gestió política. Mm -hmm. Eh, bé, moltes gràcies, Marta, per haver respost a la nostra crida i, com sempre acostumem a fer en les nostres entrevistes, intentem trobar un poc el background de, del nostre entrevistat. Com has dit, tu has, entre, eh, tu has estudiat eh, treball social. Mm -hmm i eh, els teus orígens com a, en, en l'àmbit polític, que és l'ocupació que estàs eh, fent ara, eh, provenen de l'any 2011, si no erre, en el que ja era Joves País Valencià Compromís, no? O... Encara no, no estava format Joves País Valencià, vaig començar a militar a nivell de comarca i, i a nivell local en, en el bloc jove, el que mm. era en aquest moment el bloc jove, i sí, seria cavallar pel 2011. La veritat és que eh, de vegades tinc sensació que, que el temps eh, passa molt ràpid i que dels meus orígens ara ha passat molt de temps i realment no n'ha passat tant. Seria allà pel 2011 que vaig començar a militar i, i bé, de la comarca vaig passar a formar part de la coordinadora nacional dins de l'àrea política en aquest moment i després ja vam conformar Joves PB fa ara dos anys, quasi. Mm -hmm. I diguem que la primera volta que tu dones pot ser un pas endavant, no? més enllà de lo que seria la política a àmbit local o àmbit eh, més juvenil, és a les primàries a les Corts Valencianes, que te presentes per Castelló, i si no R acabes en tercera posició en les primàries, tercera posició que seria corregida per acabar en cinquena posició per el tema de les quotes. Efectivament, la primera vegada que, que em presento a un càrrec institucional o, o a formar unes llistes electorals eh, va ser efectivament a, a les primàries nacionals per a les Corts Valencianes i efectivament vaig quedar la tercera, la tercera persona més votada. La veritat és que va ser un, un, un bo de confiança per part de la militància, eh, un reconeixement del treball de, dels últims anys. Sí que havia ostentat càrrecs orgànics a Joves PB, era la secretaria d'organització eh, a nivell de País Valencià, però bé, la veritat és que mai mai m'havia ni tan sols plantejat presentar-me a, a, un, a, un, a càrrecs institucionals, però els resultats de, a les Corts Valencianes, evidentment, a Nissa Llista, quedar la tercera més votada, em va donar eh, un, una visió diferent i, i per suposat em va animar molt a, a presentar-me després per encapçalar a nivell estatal la, la circunscripció de Castelló també. Mm -hmm. Per què Madrid? Per què Madrid? Doncs perquè ara en aquest moment tenim un govern al País Valencià que necessita un govern amic a Madrid que li facilite el camí de canvi que ja estem assumint. Des, de, des del Consell s'estan fent moltíssimes coses, però més que mai necessitem a Madrid gent que porta tots aquests reclams que moltes vegades a nivell estatal ens frenen hem de tenir en compte que les, les, totes les, les competències que estan transferides a, a les Corts, al, al Consell, eh, al final estan, estan auditades a nivell estatal, com pot ser, per exemple, educació, que tenim les, les competències transferides, però que la llei és estatal. Per tant, és importantíssim que a Madrid tinguéssim també totes aquestes veus que, que porten aquestes necessitats valencianes tot, tot aquests reclams que portem tants anys fent i que ara que podem mm, executar des, de, des del Consell no siga, eh, no es posen pals a les rodes al govern estatal. Podríem dir que, depenent de qui estiga a Madrid, la lectura d'una llei, que sempre és la mateixa llei, és diferent depèn del, govern, del color del govern que hi hagi? Efectivament, totes les lleis són interpretables. Això la, la gent eh, que es dedica a, al dret eh, és, és qui millor ho sap totes les lleis, absolutament totes, són interpretables. Tu pots llegir en favor de o pots llegir en contra de. Per tant, eh, és importantíssim el govern que, que nyaga per a, que, per a fer una, una interpretació fer-ne una altra, però no només això, també hem de tenir en compte que s'han aprovat moltíssimes lleis en els últims anys que, que la societat civil estava totalment en contra. Per tant, aquestes lleis, la d'educació és un clar exemple també, aquestes lleis es tenen que, que derogar i es tenen que crear unes lleis que, que vagin via un pacte social i polític i que vagin més enllà d'una simple legislatura. Estem canviant de llei d'educació a algo tan fonamental o, o de temes sanitaris estem canviant que la legislatura eh, són d'una manera diferent i, i hem de buscar que, tot això, que totes aquestes coses tan importants com poden ser l'educació, la sanitat, eh, temes de violència de gènere, siguen estiguen, eh, estiguen totalment mm, consensuats en la societat i, i vagin més enllà d'ideals polítics i d'oportunitat política, mm. depenent de les eleccions, quan venen, com venen i, i a quin electorat volem arrastrar. Molt bé. I diguem que en aquesta idea en, en la ment és quan te presentes a les primàries de la teva circunscripció, la circunscripció de Castelló, i quedes la primera. Efectivament. La qual cosa te converteix en la primera dona cap de llista per Castelló que obté representació parlamentària? Sí. I la primera diputada valencianista també per les comarques del nord. Efectivament, i la única diputada dona també en este, en este moment, tan a compromís, per, de, per desgràcia, ja que la situació ha quedat aixina, som quatre i són tres homes i jo, i també a la circunscripció de Castelló de, de cinc persones representant la circunscripció, sóc l'única dona, mm -hmm. ja que tots hem tret... Eh, el cap de llista, excepte el PP, que han tret dos diputats, els dos homes, i, com és habitual, també, per desgràcia, eh, la majoria de, de caps de llista eren homes, com estem bastant habituats, habituats. en política. Per tant, també la única <laughs> diputa per, per les comarques de Castelló. I, clar, aquestes eleccions, en el cas de la teva formació, que és Compromís, estan marcades per una coseta que és el pacte amb Podem, anomenat Compromís Podem és el moment, i diguem que el procés del pacte també ja va ser prou mogutet, no? Efectivament, va ser un pacte fet molt ràpid. Jo sempre penso que les coses ràpides acaben sent conflictives i acaben sent traumàtiques. Les coses se tenen que pensar, se tenen que explicar, se tenen que valorar, se tenen que negociar inclús entre totes les parts de manera calmada, però eh, les, circunst les circumstàncies han, han fet que això no siga possible. Va ser un pacte molt traumàtic a nivell intern eh, hi ha moltes coses que no es van fer bé i s'ha de reconèixer, però també és cert que els resultats que hem tingut quatre diputats eh, són molt bons. Per tant, hem de una, a, a bou passat, conforme <laughs> diuen al meu poble, hem d'intentar fer la lectura positiva de, de què és el que ens va portar i aquest pacte. Jo penso que Podem al País Valencià eh, és una organització política que té moltes similituds en nosaltres. De fet, a, a les Corts Valencianes, en, els, en el vot, s'està demostrant que tenim moltíssimes similituds, que quasi tot eh, ho votem igual. Per tant, penso que és fonamental agrupar esforços, posar les coses que ens uneixen, treballar conjuntament i buscar l'objectiu comú que és millorar el País Valencià i millorar el benestar de, de la gent que, que viu a les nostres comarques i als nostres pobles i intentar que les coses que es, que es, que es diferencien al final, perquè també n'hi han, eh, siguen més les menys rellevants o siguen eh, temes que poguessin votar de manera separada. Esquerra Unida en aquesta equació com entraria? També és una força semblant, és una força que té unes diferències marcades amb compromís, com ho veus? Esquerra Unida també és una força molt similar en ideologia a compromís. De fet, eh, em, amb Alberto Garzón treballem de la mà moltes vegades al Congrés a Madrid. Per tant, eh, penso que també és una força que té moltes similituds. Si una cosa hem vist la gent que estem en política o la gent que vam decidir donar un pas en, en política, conforme és el meu cas, perquè volíem començar a canviar les coses, perquè veiem que els partits tradicionals no estaven fent les coses bé i tenien que prendre, pegar un pas avant la gent normal, la gent de peu, és que l'esquerra sempre ha estat molt dividida i és que moltes vegades els interessos partidistes han estat per damunt dels interessos ciutadans, de la ciutadania. Per tant, eh, penso que Esquerra Unida també entraria dins d'esta coalició, dins d'este dins de tota aquesta similitud i penso que seria importantíssim que si arribàssim a unes noves eleccions, esperem que no, eh, Esquerra Unida també estigués eh, treballant de la mà i estirant amb força per canviar no només el País Valencià, sinó també les institucions estatals per a facilitar així el, el, el camí valencià de canvi que ja hem assumit. Mm -hmm. De fet, eh, quan s'estava negociant aquest pacte que tu has definit com un pacte de fer ràpidament i que quan se fan les coses ràpidament no sempre sol, sol ser bo el resultat, eh, en el moment en què s'estava negociant aquest pacte també s'especula en la possibilitat que Esquerra Unida pogués sumar-se. Efectivament, jo personalment vaig apostar molt clarament per aquesta plataforma ampla d'esquerres de, i valencianista. Eh, continuo fent-ho i continuaré fent-ho si demà s'ha de Mm, portar el mateix, s'ha de discutir una altra vegada eh, un pacte, tornaré a dir-ho, penso que és fonamental a nivell estatal eh, treballar en aquest en ese camí conjunt, en aquesta ampla plataforma d'esquerres, i penso que en aquell moment va ser una errada que Esquerra Unida no entrarà al pacte, una errada per part de tots els costats, no només d'Esquerra Unida o no només de Compromís o no només de Podem. Va ser una errada conjunta, eh, que el que, el que he dit antes, les coses que es fan ràpid moltes vegades no s'encerten i penso que una de, de les coses que no es va encertar en aquell moment és que Esquerra Unida no es sumara a, a ni ser projecte polític de canvi que volien portar a nivell estatal. Mm -hmm. I bé, com hem dit, eh, ràpidament o, o lentament, el, la qüestió és que va haver una coalició, eh, és el moment, Compromís Podem, van haver unes primàries per separat i acabes de cap de llista d'una llista que en aquest moment encara no havia obtingut representació per, per la teva circunscripció. Parla'ns un poc sobre la campanya. Com vas viure aquest procés? La campanya va ser, per a mi, un dels processos més bonics en política que he passat mai. Ja he fet moltes campanyes sent militant o, o sent representant en, en, en, les, en les eleccions a les Corts, per exemple, la campanya de, a les eleccions estatals per a mi va ser una de les més efectives a nivell de, de vot. Jo vaig començar la campanya pensant que era molt difícil traure representació, fent una campanya amb molta il·lusió, amb moltes ganes, però sent molt realista en que mai havíem tret, obtingut cap tipus de representació, en que veníem d'un percentatge baixíssim a les últimes eleccions i, per tant, que era molt, molt difícil eh, eh, aconseguir representació. La circunscripció de Castelló al tindre només cinc persones representants eh, es fa molt difícil. Si no, si no traus mínim un 15% del vot és pràcticament impossible que, que obtingués representació. I per tant vam començar una campanya en ganes, en il·lusió, en, en, en molt de treball, en molts quilòmetres a les esquenes, però conscients de que era molt difícil Eh, obtindre aquesta representació que sí que volíem obtindre. Era totalment diferent el final de campanya, això va ser les primer, el, a principi de les dues setmanes i quan, vas, quan vam començar a anar pels pobles a, a parlar amb la gent, a fer eh, tertúlies, a fer debats, a fer tots, el, tots els actes que, que vam poder, ens vam donar compte com la gent tenia ganes de portar aquest canvi que ja havíem tingut al maig portar-lo també a nivell estatal. Com la gent havia rebut, la gent de peu, la gent que no milita, la gent que no està directament vinculada ni a Compromís ni a Podem, com havia rebut el pacte amb molta alegria i amb, molta, i amb molt d'optimisme, perquè no sabien a qui votar i els llevàvem un problema de damunt. Els donàvem la possibilitat de votar a dos partits que, que, els, que els representaven en aquest cas i, i vam passar de pensar que seria molt difícil obtindre un escó per Castelló a inclús arribar a pensar que amb dues setmanes més de campanya podríem arribar a obtindre en dos. De fet, vam ser la segona força a Castelló. Per tant, no haguera sigut difícil eh, aconseguir aquest segon, segon escó. Amb do... És el que dic, amb dos en dues setmanes més estic segura que ara estaríem parlant de dos diputades, perquè la llista des del moment l'encapçalàvem dos dones, de dos diputades al Congrés de, de, al Congrés de Madrid, cosa que haguera sigut molt millor, evidentment. Però bé, la veritat és que va ser una campanya preciosa, va ser una campanya molt engrescadora, va ser una campanya on les hores mm, no es fien llargues, era, jo recordo eixir de casa a les 9 del matí, tornar tots els dies a la 1 i les 2 del matí, dormir molt poc i, i cada dia alçar-te en un somriure perquè sabies que anaves a trobar molta gent amb molta il·lusió i amb moltes ganes de, de treballar per aquesta candidatura. Mhm. Has comentat una cosa que és la gent va rebre molta alegria al pacte. Eh, si llegim els diaris veurem com a nivell intern pot ser el procés de creació del pacte va ser precisament el contrari. Efectivament. Podem dir que entre el que seria el ciutadà de peu, el que no, està, eh, no, no segueix l'actualitat dia a dia interna dels partits i pot ser l'actualitat dels militants, eh, n'hi ha com una espècie de, de diferència entre... Jo penso que sí. I penso que sí perquè hem de tenir en compte que les persones que estem, que militem, tenim molta més informació i tenim molta informació negativa de vegades i ens centrem moltes vegades en aquesta part negativa de les coses. Però també penso que no hem, de perdre, no hem de perdre de vista una cosa, que els partits polítics són una, han de ser una ferramenta útil per a la població, no només per a la població que milita, sinó per a tota la població i en aquest cas eh, penso que, que el, el pacte amb Podem era aquesta ferramenta útil. Si hagués sigut també amb Esquerra Unida hagués sigut una ferramenta més útil encara. Estaríem ara segur, segur parlant de dos diputades a, a Madrid i penso que, que és molt important que no perguéssim de vista i aquest objectiu que és ser útil a la població. Sí que és cert que moltes vegades ens veiem tan dins de, del mateix cercle, de, del mateix de la mateixa mm, dinàmica de partit que de vegades no ens donem compte de, de que la població ens està reclamant coses, doncs, siga el que siga, i perdem i se punt de vista a nivell intern. Va ser un, un pacte molt traumàtic, jo crec que més que pel contingut, per la manera en què es va fer. I la manera en què es va fer, doncs a la població no ha arribat i per tant la població el que volia era no tindre que triar entre dos forces que li pareixien, li pareixien útils i poder ficar les dos dins de la urna. Per tant, això és, la, això és la diferència. La població que no milita, eh, evidentment participa en la política, però no, no milita precisament perquè no vol tindre aquestes, entre cometes, mal de caps de, que genere un partit polític i és totalment respectable i totalment comprensible. Per contra, no, no, no són conscients de moltes de les coses que passen a nivell intern, que sí que ho som la gent que militem. Mm -hmm. Fent una lectura, no sé jo si a nivell intern, però sí que també és veritat no, que aquesta desil·lusió d'un pacte que se va fer en unes primàries separades, no se van fer ni tan sols primàries conjuntes, aquesta desil·lusió desapareix durant la campanya i més concretament durant l'acte central de campanya aquell famós en la Fonteta, no, sí, l'acte final de Campanya Font. Quine, que, quins records tens d'aquest acte? Quins records tinc d'aquest acte? Doncs tinc el record de abuelo de 87 anys, sentat a una cadira, eh, molt emocionat per veure tot el que estava passant. Maguelo no havia anat a un pacte polític, a un acte polític mai, meu abuelo és una persona d'esquerres, de tota la vida, una persona que ha viscut una dictadura, i que va voler anar allí perquè entenia que estàvem fent algo molt diferent, que estàvem fent algo molt gran. Jo recordo a m'abuelo sentat i jo damunt de l'escenari patint per la seva salut, perquè el via tan emocionat que dic, a aquest home li agafarà algo. Eh, I i Issa emoció que em, que em transmetia a m'abuelo allà sentat eh, va fer, em va fer entendre quina era la il·lusió de la gent que no està directament vinculada a la política. Eh, ma abuelo, el dia que jo li vaig dir que em presentava la primera vegada, em va dir «estàs loca», perquè entén tot el conflicte que pot suposar a nivell personal eh, donar la cara per, per un projecte polític, i, però en el moment que, que jo que via tot el que estava passant, sabia que, que realment venia un canvi, venia un canvi gran, i en 87 anys, per primera vegada, estava veient una possibilitat de que, de que les coses realment es fessin eh, pensant en la gent i es fessin pensant en, en la població. I aquesta mateixa emoció és, era extrapolable a les 10.000 persones que hi havia dins d'aquell acte. Jo ho vaig dir en aquell moment, estava parlant pa més gent de la que viu al meu poble hi havia més gent allí dins. El meu poble és un poble, no és un poble massa menut, però és un poble de, de 6.000 habitants, en, la, en el Cosebre inclòs 8.000 habitants. Per tant, jo estava, tenia més gent allí davant escoltant-me de, de tota la gent que hi ha al meu poble. Va ser un acte molt emocionant, va ser un acte que ojalà l'haguessin fet a principi de campanya perquè segurament molta de la gent que, que es va desil·lusionar amb el pacte s'haguera reil·lusionat i haguera participat més activament, si cap, de, de la campanya. I va ser un acte fantàstic que realment va donar eh, la imatge de força que anava a ser el pacte des del moment. Mm -hmm. Imatge de força que se tradueix en nou diputats, segona força al País Valencià, com hem comentat, també a Castelló, encara que jo entenc que el, el, la lectura dels resultats és positiva no? per tot el que has dit durant aquest mm. temps, però també és veritat que si farem la suma estricta dels resultats que tragueren tant Compromís com Podem per separat a les eleccions a les Corts Valencianes, veiem que la suma ha donat menys vots. Sí, però és bastant habitual. Vull dir, si mires els resultats d'altres eleccions, la transferència de vot de compromís a, a altres forces estatals, en aquest cas Podemos no, no existia, però a forces com el PSOE o a forces com Esquerra Unida, era brutal, era molt gran, molt gran hasta el punt de, de plantar-nos en un 2 un 3% del vot a nivell estatal. Per tant, el que hem d'extraure és que hem afiançat un 90% del vot. És cert que no és un 100%, però és un 90% del vot eh, una transferència, que no hi ha pràcticament eh, gens o molt poca transferència de vot entre les eleccions eh, autonòmiques o les eleccions nacionals i les eleccions estatals, és un gran triomf, sobretot per a, una per a un pacte conforme va ser tan ràpid i per a un pacte amb una força tan nova com, com era Podemos, perquè no hem d'oblidar que Compromís sí que portem una trajectòria i portem un temps en les institucions, però Podemos eh, és una força molt nova i, i que podia mm, donar l'efecte contrari, podria don haver donat que la gent no confiara o, o, o pensara en ese, en ese maligne, vot útil que moltes vegades s'ha fet i no va ser així. La gent va confiar, vam afiançar el 90% del vot i vam ser la segona força i la primera força d'esquerres. Per tant, penso que és importantíssim i penso que la lectura és totalment positiva i que un, un, un assegurar un 90% del vot és, és uns resultats molt positius. Mm -hmm uns resultats molt positius, un 90% de vot, que se tradueixen en nou diputats, nou diputats que donen per a grup parlamentari. Efectivament. Què és el que va passar ahir? Què és el que va passar? Eh, el grup parlamentari mm, des de la mesa no, no es volia aprovar aquest grup parlamentari. Eh, és algo que van dir molt clarament. El, el reglament de, del, con, del, del Congrés es va interpretar d'una manera restrictiva, es podria haver interpretat d'una manera ampla, però no va ser així, es va interpretar d'una manera restrictiva per part de la, de la mesa. Jo penso que d'una manera totalment intencionada i totalment amb, amb un trasfons polític eh, fonamental que no hem de perdre vista per part del PSOE i, i bé, simplement hem de tenir en compte, hem dit abans, eh, PSOE, eh, Podemos i Compromís tenen moltes similituds, però tenen una discrepància que és l'àmbit al qual es, es circunscriuen. Nosaltres som una força estricta obediència valenciana i Podemos és una força estatal i per tant ahir va, va aflorar aquesta diferència en, en el moment que vam parlar de grup parlamentari i va aflorar els diferents punts de vista en l'estratègia política en aquest moment. Per a nosaltres, com a força d'estricta obediència valenciana, era fonamental eh, arribar fins a l'últim moment en totes les conseqüències que això pogués generar demanar el grup parlamentari. Mm -hmm. Aquelles conseqüències eren, si no m'equivoque, anar als tribunals? Efectivament, i, i acabar queda... en, el, en el grup mixt. I acabar en el grup mixt perquè eh, demanar un grup parlamentari sense complir la normativa que la mesa del Congrés, que és la mesa del Congrés és el president de les Corts i, i la, no? Efectivament. Uh -huh. La mesa del Congrés és el, el, el president, la vicepresidenta, eh, les secretaries, bueno, la, la conformació de la mesa de, igual que, que, que les Corts Valencianes. Per tant, sí, le, vull dir, les conseqüències eren acabar el grup mixt perquè la mesa ja ens havia dit de manera informal que no anaven a acceptar aquest grup parlamentari, que anaven a fer la, la interpretació restrictiva i, i que no anaven a acceptar aquest grup parlamentari. Ahir es van contraposar dues estratègies. L'estratègia estatal de deixar de, de forçar els grups parlamentaris propis de les diferents forces front a la estratègia estrictament valenciana, que era la importància de la visibilitat dels diputats i les diputades valencianes com a valencians i no només com a, com a membres d'una gran d'un gran grup parlamentari. Hem de tenir en compte que la, a la mesa no li interessava de cap de les maneres tindre grups parlamentaris propis, això generava molt més temps d'intervenció per part dels diferents grups, s'haguessin creat eh, un grup català, un grup valencià, un gallec. El gallec i el, i el de Podemos. Per tant, Podemos, en aquest cas, haguera tingut representants dins de quatre grups diferents i, per tant, això generava més visibilitat, generava més temps als debats i generar al final doncs, una sèrie de, de coses que a la mesa conformar per Ciudadanos, PSOE i PP no li interessava. I, per tant, simplement eh, era un interès totalment polític, era un interès totalment eh, ideològic de, de no tindre, de no donar l'oportunitat a quatre veus similars quan no érem el mateix, perquè realment no ho érem, sobre el paper no ho érem, i es va fer la interpretació restrictiva. Per a nosaltres era important arribar fins a l'últim extrem, encara que això suposarà el grup mixt o, o el que haguera suposat. Evidentment, ara no podem recórrer als tribunals perquè no compliem el, els requisits, els requisits de membres, i no podem dir que han interpretat mal el reglament perquè el primer que ens diran és que érem quatre membres i per tant ahir no hi ha interpretació vàlida per, per part de la mesa però sí que haguéssim pogut fer-ho si haguéssim presentat un grup parlamentari amb els nou diputats i diputades valencianes perquè llavors sí que haguéssim pogut alegar que s'ha fet una interpretació restrictiva del reglament. Mm -hmm hem de recordar que, si no m'equivoque, i si realment com em pots corregir, eh, en les negociacions del pacte estava signat que anàveu a demanar el grup parlamentari propi els nou, els nou diputats o els diputats que resultaren del pacte, no? Efectivament, sí, sí. I això és el que, el que s'havia signat, però repetisc, simplement eh, l'estratègia política en aquest moment va ser diferent des d'una perspectiva estatal a una perspectiva valenciana. Per això la importància del grup parlamentari valencià al final, per aprimar sempre i sa perspectiva valenciana i, i ser reclam de les necessitats valencianes. Nosaltres volíem visibilitzar tots aquests problemes que hem tingut els valencians i valencianes durant tants anys i per això no podíem ser mm, nou dins d'un grup de 69 i havíem de ser un grup propi i un grup fort, potent, amb veu pròpia, totalment deslligat de qualsevol força política. Eh, ho vam dir en campanya. Jo em vaig fartar de dir que, que la finalitat era el grup parlamentari propi i, i la finalitat va ser el grup parlamentari propi. Mm -hmm. Grup parlamentari propi o subgrup parlamentari propi dins del mix, format per quatre persones, Eh, el procés, eh, de, perquè va ser l'últim dia, última hora, no? demanant-ho a, a, no sé si serà la mesa o aquí cal demanar-ho, aquell procés entenc jo que va ser molt confús, no? perquè la gent anava seguint-ho per, per Twitter, bàsicament, que és per on anaven les notícies més ràpidament, i fos molt confús. Eh, finalment, com, bé, finalment sabem com ha acabat, però com es va desenvolupar aquesta última jornada a l'hora de demanar, perquè també vau tindre plan B i plan C, no? També vau intentar pactar un grup amb Esquerra Unida? Bé, no ens aclarien tampoc si, si ens donarien el grup, si no ens el donarien, i per tant simplement al final van valorar eh, mantenir els quatre diputats de compromís, en aquest cas, que som els quatre diputats d'estricta obediència valenciana, mantindrem-nos en, en la nostra promesa electoral al final, que és el que nosaltres havíem dit que faríem. Va ser una jornada molt dura. És cert que va ser confusa, però no per falta d'explicacions, sinó per la rapidesa de, de les mateixes. Hem de tenir en compte que aquest mateix últim dia es va estar tot el dia negociant què es feia finalment, quina era l'estratègia política que des de, des de el moment es primava i no, no, vam, no vam tenir capacitat d'arribar a un acord que ens englobàs a, als nou diputats i, per tant, eh, vam decidir seguir camins diferents, camins diferents en quant a la conformació del grup, en quant a, la, a quin grup ens escrivíem, però eh, camins conjunts en quant a, a la, al treball polític. Hem de tenir en compte que hem presentat iniciatives conjuntes i que estem treballant dia a dia de manera conjunta. Vull dir, totes aquestes similituds de les que parlàvem antes continuen estant ahí, continuem treballant-les i continuem intentant eh, buscar el benefici dels valencians i les valencianes en el nostre treball. Sí que és cert que des de dos eh, si, des de dues ascripcions diferents, eh, les, els diputats i jo, la diputada de Compromís des del grup mixt, i, i els cinc diputats i diputades que militaven a Podem continuen lluitant per aquestes necessitats valencianes des del grup Podem. I treballem molt conjuntament, de fet estem inclús en la mateixa planta, al, al Congrés tenim els despatxos a la mateixa planta, planta i, i treballem ens reunim de manera periòdica i treballem moltes iniciatives de manera conjunta. Podem dir que fou una separació amistosa? Totalment, sí, sí, mm. sí, totalment. I bé, d'esta separació amistosa va eixir aquell espècie de grup parlamentari dins del el que seria el grup mixt i això va, va tindre moltes conseqüències. La primera d'elles és que davant l'escenari que molta gent ha definit d'ingovernabilitat de l'estat espanyol i una dificultat molt elevada de les negociacions de govern. Pràcticament diria que les eh, negociacions tan caòtiques com les del grup parlamentari des del moment. Eh, davant d'aquest escenari resulta que els quatre diputats o els tres diputats i la diputada de compromís resulta que eren pràcticament imprescindibles en qualsevol hipotètica suma. Efectivament, efectivament. Al final, quan prens decisions no saps quin serà el, el, el resultat de, les, de la decisió que has pres, però en aquest cas el resultat va ser una visibilitat grandíssima de, de compromís i de la gent que conformem o que representem a compromís al Congrés a Madrid. I bé, formar part d'aquestes negociacions de govern, importantíssim. Jo, jo he tingut inclús la sort de participar directament d'algunes de reunions, eh, unes reunions també molt tenses, amb moltes exigències, però al final unes reunions on s'ha parlat de temàtica valenciana, s'ha parlat de corredor mediterrani, s'ha parlat de finançament, s'ha parlat de, de moltes de les coses que mai antes havíem aconseguit parlar, perquè els diputats que teníem els diputats i diputades que teníem al Congrés eh, simplement no traien aquests temes, es, es, difon, es, es difuminaven dins dels seus grans grups i, i no sabíem, inclús ara tampoc sabem ben bé on estan i si estan, diferents, si estan reclamant eh, els nostres interessos o no. És molt, és molt visual, eh, inclús en on estan sentats els diferents els valencians i valencianes que estan dins de grups com el PSOE o com Ciudadanos o, o com el PP, la majoria estan sentats al galliner, cosa que és molt, és molt visible quina és la importància que, que li donen a, a, a les necessitats valencianes. En el nostre cas, hem portat en totes aquestes negociacions i aquesta agenda valenciana eh, des del corredor mediterrani i el finançament, el, el traspàs de competències en tema rodalies, que ara, que ara també tenim tant a la ordre del dia, per desgràcia també. I bé, al final, totes aquestes coses que portem tants anys demanant que mai ningú ens ha fet cas i que necessitem d'una vegada per totes que comencen a fer-se efectives. Mm -hmm. Podem dir que Joan Baldoví ha pregut en les tres estatals més durant el primer mes que va córrer tot això no? i que se va veure que els diputats de compromís són imprescindibles, va estar més a la televisió el primer mes que durant els quatre anys anteriors? No sé si més, Pot ser sí, pot ser sí, perquè pràcticament està tots els dies a, a, la, a la televisió estatal, cosa que és importantíssima. També és cert que és gràcies al treball dels últims quatre anys. Valdoví és una persona que ha sabut eh, estar on tenia que estar, on calia estar, ha sabut respectar molt el treball de, de, dels mitjans de comunicació i ha sabut quin era el seu paper dins de, del Congrés, respectant, conforme dia, al 100% la, la, la gestió i, i el treball dels mitjans de comunicació. I això ha generat un gran respecte per part de, dels periodistes a Joan Maldoví. I això ha facilitat moltíssim que ara siga una persona un dels caps visibles i estiga constantment eh, a la televisió. Al final, un quid pro quo. Si tu respectes el treball de, de la gent, la gent respecta el teu treball. I això és el que ha aconseguit Baldo durant aquests últims quatre anys. Ha aconseguit que, que una força valencianista no siga vista com a, com a una força hostil, conforme passen en, en altres forces d'altres circunscripcions, i ha aconseguit que, que nosaltres siguéssim vist com a, com a una força, com una força política amiga i en la, qual, en la que els mitjans de comunicació poden confiar i poden parlar per a preguntar-nos el, que el que vulguen, es contestarem en franquesa, es contestarem sense hostilitat i per això ara també, tam, també li ho agraeixen, entre cometes, donant-li tot aquest espai que durant quatre anys s'ha guanyat a pols. I bé, eh, com diem, eh, una gran presència mediàtica, eh, éreu imprescindibles per a formar pràcticament qualsevol govern, excepte la Croatia Coalition, que tan de moda està, i, de fet, eh, i Oltra, com a vicepresidenta del Consell, han estat molt, molt presents en, en tot aquest procés. Suposa que la presència de la vicepresidenta del Consell també implica la necessitat de coordinar les polítiques de, del govern valencià en les del proper govern espanyol, si és que n'hi ha. Efectivament, efectivament. La presència de Mònica Oltra eh, en, en algunes de les reunions, en, realment eh, ha tingut reunions molt puntuals, els equips negociadors eh, en les reunions que teníem els equips negociadors, Mònica eh, no participava, però era la capacitat, era la visibilitat, la, el fer públic, el, tu a, el de tu a tu en el qual parlem ara amb, amb el govern estatal, cosa que no ens ha passat mai. Vull dir, ara tenim una vicepresidenta de, del, del Consell, que és capaç de sentar-se en el possible candidat a, a president del govern estatal i parlar-li a la cara i parlar-li mirant els ulls i parlar-li de tu a tu demanant totes les coses que necessite per a poder fer un treball eh, directe i un treball efectiu al País Valencià. És curiós també com, com sí que pot tindre aquestes converses de tu a tu, cara a cara, eh, justament estan en coalició en el, en el PSPB al, al govern valencià, és curiós com, com nosaltres eh, se'ns se agafa com a punt de partida, com a pilar fonamental del, del govern valencià i se'ns crida a parlar en Pedro Sánchez, també, del PSOE. La veritat és que la primera, la primera telefonada que, que es va rebre es va sorprendre però al final era una, una escenificació clara de que els valencians i les valencianes podem parlar directament, ja per fi podem mirar als ulls a, a qui va governar l'Estat i podem dir-li necessitem que la situació canvia, necessitem que el País Valencià torno a ser eh, ciutadania de primera i necessitem que tot això també es fasa des del govern estatal. Mm -hmm. Has parlat del PSPB. Eh, quina ha sigut la reacció, pot ser, de, dels diputats de les forces d'àmbit estatal davant aquesta primera vegada en la història, diríem, no? que s'ha posat l'agenda valenciana en, en la primera línia de l'agenda política estatal? Quina... No s'ha vist cap reacció, simplement. Vull dir, quina, quina és la reacció? Doncs jo suposo que, que, que els pareixerà bé que comencem a parlar d'aquestes coses. Es pareixerà bé que es parli de finançament, es pareixerà bé perquè hem ficat l'agenda valenciana en les negociacions estatals, però també és cert que van marcar l'agenda de campanya de tots els partits. No, no hem d'oblidar que mai s'havia parlat de finançament en campanya política i que vam aconseguir que tots els partits fessin una, una com, es comprometeren de manera pública a reclamar aquest finançament eh, al, a nivell estatal. De fet, hem aprovat la setmana passada es va aprovar aquesta proposició no de llei que, que garantís la revisió del finançament valencià al final eh, hem portat eh, les, les necessitats valencianes, en, les hem ficat a l'agenda de, de campanya política i les hem ficat a l'agenda la, estatal. Encara que finalment no sé quin serà el, el, el pacte al qual s'arribarà i, i de veritat que no ho sé, tant de bo ho sapiguera, però de veritat que no ho sé. Eh, siga quin siga, les necessitats valencianes ja estan damunt de la taula, ja s'estan negociant, ja s'estan decidint, ja estan eh, sent un pilar polític a nivell estatal, cosa que no s'havia aconseguit mai. No sé quina és, perquè no hi ha hagut cap tipus de, de reacció per part de, dels polítics i les polítiques al Congrés, però jo espero que siga un suport absolut a, a no, no a compromís, sinó a la població valenciana i a les necessitats que necessiten cobrir. Com has dit abans, estos diputats i els seus grups parlamentaris estan situats a allò que anomenaríem el gallinero. Efectivament. Eh, podem arribar a la conclusió de que la vostra irrupció en la política estatal no ha anat parella a un intent, pot ser, de marcar perfil valencianista en aquests partits? O... Jo crec que no, jo crec que no hi ha... De fet, jo és que penso que no hi ha un interès clar per marcar perfil valencianista. Eh, jo penso que, de fet, l'interès és intentar man continuar mantenint al marge al País Valencià de, de totes les necessitats estatals. Hem de tenir en compte que la situació de menyspreu que han sofert durant tants anys situa el País Valencià com una de les comunitats autònomes dins de l'estat espanyol que més inversions requeririen. Per tant, jo crec que cap partit té interès en hipotecar el seu possible govern a aquestes necessitats eh, és més fàcil deixar caure una part i no hipotecar el teu vot a, a, al, al global, al còmput global. Però bé, per a nosaltres lo important és precisament ficar i ser la puntilleta, conforme es diu, la puntilleta valenciana constantment eh, i treballar per a que totes aquestes necessitats no queden en un calaix tancades conforme han quedat durant tants anys. Hem de tenir en compte que diputats i diputades valencianes n'hem tingut sempre. Sempre hi ha hagut el mateix número. El mm. problema és que les necessitats no es posaven damunt de la taula. El problema és que la seva prioritat no era parlar de les necessitats valencianes, sinó era defendre els interessos partidistes de, del seu grup. Mm -hmm. Quines serien les demandes de compromís, tant si entra com si dona suport de manera externa a un hipotètic govern espanyol? Bé, les que m'anà dient, les nostres demandes són des de, des de importantíssimes, per suposat, eh, l'agenda valenciana. Qualsevol suport o abstenció o qualsevol cosa que facilite un govern per part de compromís passarà per l'aprovació d'una agenda valenciana. Eh, els exemples mateixos que he dit antes. Eh, revisió importantíssim de finançament, eh, reconeixement de deute històric. Estem parlant de molts diners que ens facilitarien molt, molt el treball no només en el deute, sinó també en el finançament. Cada any estem pagant menys del que rebem i, per tant, prestant uns serveis eh, bastant menys dignes del que podrien prestar si, si ens retornaren els diners que, que, que ens pertoquen. No volem ser més, volem ser igual. Transferència de competències en temes de, de, de Rodalies, construcció de, de la plataforma del corredor mediterrani, alliberament de la P7, ja d'una manera clara construcció de les connexions eh, a tots els pobles. Al final, re, en, en realitat res nou, en realitat res que no portem anys i panys dient que necessitem. És el de sempre. De fet, en, en campanya recordo que, que em van telefonar d'un periòdic i em van preguntar si no ens avorríem de parlar sempre del mateix i li vaig dir, doncs sí, però és que no s'ha no solucionat, és que continuem sense corredor mediterrani, és que continuem amb, amb una 340 on, on ens juguem la vida, que continuen sense transport públic, és que continuen sense, sense totes aquestes coses que és cert, portem tota la vida dient, però ningú ens ha fet cas. Per tant, mm, vol, el que volem és que s'incloga aquesta agenda valenciana i que s'incloga amb compromisos de temporalitat per a complir-la, que no quede en un paper, a un calaix o en un en un, una relació de, de bones propostes o de bones intencions, sinó que volem que hi hagi un compromís ferm per ja, sí, d'una vegada, garantir que, el govern, que, el, que la població valenciana i el govern valencià pot donar resposta a totes aquestes coses que portem tants anys reclamant. Has parlat del corredor mediterrani, eh, actualment estan les obres d'allò que s'anomena tercer carril, que és bàsicament adaptar les vies que ja existeixen a el que seria l'ample europeu, a l'AVE, Tu que ara estàs agafant molts aves per anar a Madrid, què se tarda més, d'anar de Castelló de la Plana a València Capital en Rodalia o d'anar de València a Madrid en AVE? Doncs es tarda el mateix. <laughs> jo no agafo tants aves, jo agafo Àlvia, perquè de Castelló eh, el tren que tenim és l'Àlvia, però agafo l'Àlvia perquè em costa més anar fins València que anar fins Madrid. <laughs> és molt trist, però és aixina. I hem de tenir en compte també que actualment no podem confiar amb el servei de Rodalia perquè les obres estan impossibilitant absolutament tot el, tot el servei. La gent que està... La gent que és usuària diària de, dels trens de Rodalia no poden confiar per anar a treballar en el servei perquè fan tard, perquè hi ha retards, perquè no passen a hora i això és un despropòsit absolut. S'està construint un tercer la tercera via que li diuen, jo li dic el tercer rail, <laughs> perquè el que és un tercer rail, i s'està venent de manera enganyosa a la població. L'AVE no pot el, el AVE, el tren de AVE arribarà a Castelló, però la alta velocitat mai arribarà a Castelló perquè la, la plataforma no està preparada per assumir eh, la velocitat a la qual va un, un tren d'alta velocitat. Per tant, tindrem un tren que arribarà amb un logo que posa AVE, que tardarà exactament el mateix que un regional express que va de València a, a Castelló, bueno, que va de València, a, en este cas, a Tortosa o a Barcelona. El temps és el mateix, de fet, quan agafes un talgo, el temps és el mateix, perquè la nostra plataforma no pot assumir aquesta alta velocitat. Per tant, estem s'està venent de manera enganyosa. Arribarà l'AVE a Castelló? Sí. Anirem a alta velocitat? No. I estem generant una quantitat d'inconvenients a la gent que sí que utilitza i sabia que no utilitzarà l'AVE perquè és molt més car, perquè passarà, hi haurà molt menys servei i, per tant, al final estem invertint molts diners en una cosa que és poc funcional per a la població i estem deixant a la població sense un servei que sí que necessita. I no només entre Castelló i València, sinó també la, necessitem la creació del nucli de Rodalies a Castelló i tindré Rodalia fins a Vinaròs. Mhm. Com hem dit abans, no? Esta, este primer mes en el Congrés, o estos dos primers mesos teus eh, al Congrés, Congrés de Diputats, Congrés de Madrid, com li diríem? Congrés. Congrés a seques, no? Estos primers mesos al Congrés a seques eh, teus han estat marcats per moltes negociacions, la del grup parlamentari vostre, la del govern de l'Estat, i mentre ocorre tot això, eh, el senyor Rajoy continua com a president eh, en funcions. En funcions eh, comença l'activitat parlamentària, no? Efectivament, va començar l'activitat parlamentària. Bé, en veritat, hem estat treballant des, de, des del primer dia, perquè registrar eh, propostes, registrar preguntes ho pots fer en qualsevol moment. Jo crec que vaig registrar la primera pregunta sobre, tema, sobre el tema de les persones refugiades, si no recordo mal, la segona setmana que vaig anar a Madrid. Per tant, estem parlant de 20 de gener, pam del pam baix. No ah. recordo exactament el dia, però vaig prendre possessió el dia 13. A la següent setmana que vaig anar vaig presentar dos preguntes, un per tema refugiats i l'altre per, per tema rodalies. La pregunta justament era com anaven a ser els hostals de Rodalia en aquest moment encara no s'havien fet, com anaven, com anaven a ser i quina periodicitat preve, preveien i quina era la resposta que, que pensem donar al, a la població usuària, mm, per suposat no m'han contestat. <laughs> Eh, ho he descobert via agafar un rodalia i arribar tard a l'AVE. Mhm. I bé, simplement eh, l'activitat nostra va començar des del primer moment i s'han presentat diverses propostes. De fet, ara estem aprofitant, com no sabem el que passarà, estem aprofitant aquestes últimes setmanes per a presentar tot el que teníem pendent per a que passe el que passe estiga tot presentat. Des de la setmana passada vaig presentar eh, un, demanant la protecció de l'aquífer del Maestrat, eh, vam aprovar el desmantellament de, del Càstor a la Comissió d'Indústria, eh, hem estat, hem demanat que, que, que, es, que es passen les competències dels horaris comercials a, a, directament als ajuntaments, per a que no vinga imposat des de, des de fora per llei eh, que per uns en, en unes X zones tinguen que hi obligatòriament horaris comercials lliures, sinó que els propis ajuntaments puguen decidir on ho necessiten i on no. I hem, hem presentat eh, propostes d'igualtat, de fet estic preparant més propostes d'igualtat, o sigui que l'activitat parlamentària funciona des del primer moment les úniques que han arribat a, a ple en este cas és el, el, el tema de, el, per una part, el finançament que hem dit abans i per l'altra part la reforma de l'Estatut d'autonomia, cosa que també ens feia <laughs> molta falta. Per tant, l'activitat parlamentària segueix endavant, nyaga o no nyaga govern. Hem de tenir clar també que en els últims anys hem viscut com el govern era qui controlava el Parlament quan la finalitat és justament la contrària, és el Parlament qui ha de controlar i auditar i manar-li, entre cometes, al govern quines són les tasques que ha de fer. I el que hauria de ser és això i no al revés. Una majoria absoluta genera que el partit que està al govern decidís que vull fer això al govern i passe per un, per un ple i s'aprove i punto què passarà ara. Jo espero que aquestes funcions del Parlament puguen portar-se a terme i poguéssim estar auditant, poguéssim fer política, realment negociant, consensuant i traure propostes molt més sòlides, molt més fermes i molt més eh, negociades i consensuades per una ampla majoria de partits polítics, que al final és el que representa la població. Pel que comentes del cas, de la teva pregunta del tema de Rodalia, eh, això ho acabé de descobrir, pot ser que un diputat faci una pregunta i no li responguen? Sí, pot ser que no hi responguen, pot ser que tarden... Crec que tenen un plaç de, de tres mesos per a contestar-me. Això va ser a gener. Ja fan pot ser, pot ser que em contesten sí, pot ser que no et contesten perquè pot hi haure silenci administratiu. Mm -hmm. Pot ser. El normal és que sí, en algun moment em contestaran. Quan? Suposo que contestaran quan estarà tot arreglat i entonces em diran ya lo tenemos todo hecho. No sé por qué pregunta esto. Ya. sense tindre en compte que aquesta pregunta estava feta en anterioritat a, als fets, perquè políticament és, és el que interessa, perquè el que quede registrat després és el que es pot traure en qualsevol moment per, per qualsevol persona, siga política, siga un mitjà de comunicació, perquè el registre és públic. I bé, eh, ja s'està esgotant el temps, però sí que voldríem a lo millor posar un poquet l'accent en aquestes primeres propostes que, com tu has dit, eh, heu anat presentant durant tot aquest temps entre ells estava el tema del nom del Congrés de <laughs> Diputats i també totes les polítiques no? sobre igualtat, també eh, n'has presentat algunes. Podries fer-nos cinc cèntims? Sí, vaig presentar per al 8 de març una, una proposta en la qual eren 11 propostes, al final per, per temes legals eh, s'ha reduït, si no recordo mal, a 7, les altres s'estan presentant eh, per altres vies, en les quals una era el canvi de nom del Congrés i va ser, la veritat és que molt sonada i inclús diria que per alguns per alguna part conflictiva. Al final, el que, dema, el que es demana, el, el tema del nom del Congrés possiblement és la més visible, però al final el que, el que es demana és una aposta clara per part del Parlament, per part del Congrés estatal, per una igualtat efectiva. No hem de tenir, hem de tenir en compte que, que les dones tenim igualtat sobre el paper, però no tenim una igualtat real de, del dia a dia. Ens quedem fora de, de moltes coses i bueno, l'escletxa salarial la continuem tenint ahí, eh, les diferències entre el repartiment de, de tasques de la llar continuen estant ahí, per tant, hem de treballar i apostar directament per, per, una, per polítiques actives que ens donen la igualtat efectiva i real, com poden ser, per exemple, eh, el garantir l'accés a la promoció interna en igualtat de condicions, en igualtat de condicions per a ser iguals, no en igualtat de condicions sobre el paper, perquè la desigualtat de la qual partim és, és, és està ahí i tenim que, que afrontar-la. El nom del Congrés era, és, és un detall per a mi una, un, una visualització clara de, de que el govern, de que el Parlament té un compromís ferm per aquesta igualtat efectiva entre homes i dones. Uh mhm. -huh. I tots aquests temes que has dit, no? de promoció interna, de desfer aquesta desigualtat, efectivament, com, o sigui, quines mesures efectives caldria prendre per a... Quines mesures efectives? Doncs eh, hem de partir, per exemple, eh, temes de conciliació, familiar i laboral. Eh, quan nosaltres, la gent que estem en política, ens omplim la boca dient que, que hem de fer una llei de conciliació de temps i tot això, i jo mateixa, i sincerament passo per davant d'una roda de premsa a les 9 de la nit, penso, ja, i quina conciliació tenen els periodistes que estan atenent aquesta roda de premsa, per exemple hem de tenir en compte que, que moltes vegades no només escriure un, una llei, no només dir los homes i les mujeres seran iguales és suficient. Ens hem de creure el que anem a fer. Mesures ens fan falta moltes i molt diferents, des de tindre en compte el tema conciliació familiar és fonamental, el tema baixers o permisos, eh, intransferibles, igualitaris entre homes i dones per maternitat i adopció són fonamentals perquè generen... Eh, és, és començar en, en el punt de partida, començar a treballar per a que els homes es responsabilitzen d'una manera ampla i totalment efectiva de la vida familiar. I això descarrega molt a les dones. Són xicotetes coses que en veritat no, no acabem moltes vegades no ens acabem de donar compte. Evidentment, les dones han de tindre un temps de repòs, eh, un, un part genera una situació física que les dones sí, que necessàriament... És, és intrínseca. Eh, necessàriament té que passar per elles, però eh, un cuidado de, de, del nadó, el, el cuidar-lo dia a dia, això és una cosa que, que a més, els nadons agraeixen tindre els dos progenitors i no tindre només a la mare. Per tant, són xicotetes coses que han de partir de la necessitat, de la capacitat d'arribar als llocs en igualtat de condicions i no només de ser igual sobre el paper. Molt bé, Marta, eh, ja hem esgotat el temps. Moltes gràcies per haver respost la nostra crida. I per acabar, una ultimíssima pregunta. Qui serà el proper president del govern espanyol? No ho sé. Jo espero, espero que Pedro Sánchez, però no ho sé. Molt bé, doncs moltes gràcies per, per tot això i, i res, esperem que els nostres oients hagin gaudit d'aquest programa i, com sabeu, la setmana que ve més.